tetap jejak mowo atek atek iman marang pepes tening gusti senajan kudrate tansah wah legowo nerimu tanpa kaslempitan rasa cuwu rasa ake kehanan sing wong liya